Ela tá pedindo mais, sempre surpreende De da Fendi, camisada Nike é tanto que eu corri atrás, você não entende Muito inteligente, ouro no meu dente Muito carinho está calor demais Sabe que é fácil tirar minha paz, mesmo, mas sempre surpreende De bolsada fende, camisada Nike É tanto que eu corri atrás, você não entende Muito inteligente, ouro no meu dente Ela tá pedindo mais, sempre surpreende De bolsada fende Que ela quer falar de amor, mas meu coração gelou Esse papo de namoro, sem neurose só acabou Desde 2002, me chamando de lindo Mas cê não me convidou pra festinha do condô Lembrou bem tempo passou, dinheiro nós conquistou Hoje em dia na minha bota, no meu pau ela sentou E que ela quer sentar pra mim, cada fica um pouco mais Tomando tônica com na caixa vem do surpresa Que ela quer sentar pra mim, cada fica um pouco mais tudo mamãe Sempre surpreende, de bolsa da frente Camisa da Nike Tanto que eu corri atrás, você não entende